23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino. Y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. Lo que sí podemos observar es nuestro otro buque mercante que está abandonando la bahía de Puerto Argentino rumbo a mar abierto. El barco orgulloso lo estrecho atraviesa. En la radio se escucha la marcha. Hace que me atreva a sentirme orgulloso porque el timón soy quien lleva. Y hoy me preguntan por qué me enojo cuando me dicen, pobrecito, chico de la guerra. Ahí se ve el avión atacante, pasa, se pierde hacia la derecha. ¡Otro avión más! En silencio me trajeron para que mi vida siguiera. ¿Cómo quieren que lo haga? Como si recién naciera. Y todavía me preguntan qué espero por haber ido a la guerra.